بسم الله الرحمن الرحیم زم سید واثق بالله دی وخت کې زما سره یو ناشنا ماشوم او لوی ولاړل ولان لري شپږی کې داغه تعارف تاسو سره کوم ستانوم سره احتشام احتشام او ته سو کالوي شپارسو او سیم کلاس کې سبق وای اتم اتم کې سبق وای خاو د دې چار باغ کې نه اسالی اسالی او ته چې سکول ته ځې بیک وړې کنه ځان سره وړم بیک وړي او انګلیش ته درځي که نه وټ از یور نیم واه واه او ګران مینوالو دا ماشوم چې دی نو دا تاسو وینئ دا دغه ماشوم دی تاسو دی اولی سر څه وایي دا ولې داسې وجه څه ده دا داسې تاسو څه دی دا زموږ دی کلیوال دی خاجي او دا ولې دا د ایج نه ډیر زیات دی او دا داسې وړوکی ښکاري وجه څه ده دا وسته خپل پیدایشي ته قسم پیدایشي داسې شوی دی څه څه څه وجه ده دا داسې دی جو سرو پیدا شي دا شو د سرو نو خاجي خان واقعي د 14 کالو دی خاجي خاص کلاس ټاپر دی په 5% کې 558 نمبر یاستي په 558 نمبر یو د کلاس ټاپر دی خاجي خان خاجي خان نو ګران مینوالو تاسو دا ماشوم وګتو د تعلق د اصالي سره دی تاسو ته خو دا ماشوم ښکاری خو دې چې دې د 14 کالو دی ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو د الله پامان